दोस्तों आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में अभी मैंने सब सर्फ प्ले कर ली है ओ, ये मैंने और बोल लिया ये अभी मैंने जंप की एक काइंड बीन ओ ओ ओ ओ हो और बोर्ड मेरा चला गया एक हावर बोर्ड रह गया मेरे पास चलें अब इसे संभाल के इस्तेमाल करेंगे ओ ये मुझे एम मिल गया म्यूज़िक अभी ये ड्रेन आ रही आगे से मैं बच गया मेरे पास अब एक हावर बोर्ड भी नहीं रहा ये ओ, ओ जम की ओ ओ बच गया हूँ अब और बोर्ड भी ख़त्म हो गया ओह शुक्र है बच गया हूँ ये देखें मेरे पास एक सौ छः दस रुपये हो गए नहीं ग्यारह ये म्यूज यू भी मिल गया है ओ, ओ ये देखें अभी गेम थोड़ी तेज़ हो गई है ओहो ओ ओ ओ ओ ओ आउट हो गया हूँ चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय अभी आपको मैं स्कोर दिखा देता हूँ अभी इधर तक आ गए हैं ये देखें fourteen hundred fourteen thousand five hundred twenty seven चलें बाय